Kirchenmut sein. Ich will viel lieber menschlicher bleiben, um mich aus all diesem Weg hier zu befreien. Muss ich auch nicht deinen Freiheit bedeutet für uns, für uns, für dich. Wenn du denkst, es ist kein Mitkommen mehr und du merkst, dass Mitkommen nur Aufstieg wird, dann lehn dich entspanne zurück und genieß die Show. sie am Nirgendwo. Die NWO. Und wenn du denkst, es ist egal, was sie teilen, und du hörst, dass sie nichts mehr für mich heilen, wirst du spüren, denn es erschienen der gesamten Speicher und gingen ab mit dem, was sie noch reicher macht. Du siehst, was es aus sie macht, die Macht, bis es kracht. was sie teilen. Und du hörst, dass sie nichts mehr um dich heilen. Wirst du spüren, dass allein sein